Care amiche ed amici, eccomi un'altra volta con voi qui in Sprecher radio trasmittendo. Io sono il vostro amico Santen Chan. In questo momento mi trovo al computer, beh vi parlo attraverso il mio cellulare comunque, Galaxy Young 5360 o Young o Yang, Galaxy Young 5360 che purtroppo ce l'ho dal 2013 e non ho potuto prendere di migliore. Però ancora mi funziona, diciamo. E sto nel computer però c'è un po' di pigrizia, di indolenza e non mi sono organizzato. Perché sto leggendo tutti i commentari che mi fanno gli, gli spettatori al mio canale di YouTube Santenchan, perché ho caricato dei video ultimamente parlando del Grexit, che poi vi spiegherò che cos'è là in Italia dovrebbero essere 19, 20, 21, 22, o le 22 o le 23 di sera e mi sto domandando che cosa starete mai facendo. Qua sono le 18 e 9, io ho appena fatto merenda 20-30 minuti fa e vi dicevo mi ha preso un po' di fiaca perché di solito io appena ho tempo faccio un video per il mio canale di YouTube Sant'Enchan ma oggi che ho tempo, ho, ho almeno una mezz'oretta, non mi va di fare niente, di filmarmi, perché poi lo devo editare, lo devo caricare, e se, sebbene abbia voglia di dire qualcosa, sento che non è il caso di fare un video. Allora mi sono ricordato che per fortuna ho potuto ricaricare nel mio cellulare questa applicazione di Spreaker, e quindi adesso radiotrasmetto eh, senza nessun problema dal cellulare come facevo ai vecchi tempi con le altre versioni della stessa applicazione. Purtroppo non posso farlo con soundtrack perché ho tolto Google Play Store, però Sound, eh, SoundCloud, SoundCloud eh, non mi dà tanto pubblico come Sprecher, quindi parlavo da solo in SoundCloud. Bene, Adesso quindi voglio parlare di quello che ho parlato ultimamente nei miei video. Se li volete vedere, i miei ultimi video parlano circa la tragedia greca. L'orribile tragedia greca che sta vivendo il popolo greco. Ma le responsabilità sono universali, perché la colpa non è solo dei cattivi governi che hanno avuto i grechi, che erano governi populisti e demagogici, perché avevano tutti una bella pensione, davano lavoro a tanta gente che era in esubero e adesso devono aumentare l'età pensionabile perché vanno ai 50 anni in pensione in Grecia quindi pagano molto meno contributi. E non lo so, si direbbe che 18 paesi europei stanno pagando il debito interno greco, perché era un debito interno, delle loro ricche pensioni, che non avevano proporzione con i guadagni che generavano. Quindi, vabbè, bisogna celebrare eh, la vittoria del no nel referendum greco, perché esprime la volontà dei grechi di non sottostare alla troica. Però bisogna dire che prima hanno gonfiato i conti interni per far credere che ci avevano un 12% di produttività quando invece ne avevano meno del 5%. Poi eh, hanno chiesto i prestiti e li hanno spesi, li hanno continuato a spendere delle pensioni pazze che avevano. Adesso sono insolventi e quindi dopo aver stipulato contratti economici commerciali con 18 paesi europei, adesso sono inadempienti perché vanno incontro al default e poi fanno un referendum interno come per chiedere alla gente che sta in rovina per tutte le concessioni che i politici greci gli facevano alla loro popolazione, alla popolazione greca. Adesso la gente gli domandano ma è il caso di pagare il debito e la gente dice che no, chiaro, che dice dobbiamo continuare a fare sacrifici per i piatti rotti come usanza greca che abbiamo rotto nelle ultime feste che ci siamo mandato? No, diranno eh, no, no, non paghiamo, per carità, non ci dobbiamo sacrificare di più. Intanto chi perde quel denaro se non sono i grechi? Beh, saranno i 18 paesi europei, in inclusa Italia. Quindi noi in Italia celebriamo la volontà dei greci di non pagare, pur sapendo che parte dei rimborsi che devono dare i grechi vanno all'Italia. Quindi noi siamo offesi, siamo idealisti e siamo offesi, perché è a noi che ci devono pagare, cazzo. Quando ci ritireranno centinaia di milioni di euro i grechi se vanno in default o se fanno un referendum per non pagare? Allora noi che siamo? Cattivi che li abbiamo aiutato, li abbiamo soccorso? Comunque questa Unione Europea non funziona politicamente parlando, perché è un'Unione Europea delle banche, è un'Unione Economica Europea, ma questi sono tutti temi che io ho ripetuto nei miei video. Quindi vi invito a guardare i miei ultimi video per sapere le mie idee a rispetto. Poi sono molto contento che mi seguiate, perché io ho la verità che per curare molto la produzione di video per YouTube, Vimeo e Dailymotion, è che ho trascurato un po' Spreaker, però mi meraviglio di come invece il mio amato pubblico non mi abbia abbandonato e continuano ad iscriversi persone in, in Sprecher. È molto bello, molto divertente poter contare con gente che, che ti segue. E quindi anche persone che non parlano, non, non sono di lingua italiana mi seguono. Sono molto contento che il pubblico sta in costante trepidazione per quello che posso condividere con loro. Purtroppo ho questo cellulare, il Galaxy Young 5360, che ormai ha una memoria molto piccola, eh, però eh, sono disoccupato e non posso permettermi un altro cellulare. Quindi eh, se voi volete aiutarmi, se voi volete eh, so supportare o sopportare le mie produzioni, vi eh, pregherei di guardare e far guardare i miei video in YouTube al canale Santenchan perché così se voi aumenterete i miei ascolti obbligheremo YouTube a pagarmi almeno 100 dollari. Io non ho bisogno, perché prima o poi il mio computer da scrittorio, il mio tablet che l'ho fatto riparare già 20 volte, il mio cellulare mi abbandoneranno. Sarà molto triste quel giorno, soprattutto se non avrò soldi da, eh, per poter eh, spendere in altri accessori e quindi diciamo mi piacerebbe che oltre a seguirmi in Spreaker tutte e tutti voi mi seguiste guardando i miei video e condividendoli in YouTube. Vi ricordo ancora una volta che il mio canale è Santen Chan. Poi come sempre ho fatto in Spreaker, vi ricordo che io sono disoccupato e non posso pagare un acconto. Però per fortuna in Spec era al contrario che in SoundCloud, ti danno 10 ore o 9 di trasmissione. E quindi vi ricordo a tutti e tutti voi che quando eh, avrò finito il tempo gratuito per trasmettere nella mia radio Sant'Enchan, dovrò cancellare gli episodi e se voi volete trovare qualcosa, qualcosa di antico o qualcosa che è stato eliminato ultimamente, vi invito a cercare le trasmissioni eh, che io giudicherò più indispensabili di altre, perché certo non tutto quello che trasmetto deve rimanere, deve rimanere ai posteri, magari come questa stessa trasmissione, Solo quando vedo che un programma radio mio ha avuto audience, io prima di cancellarlo da Sprecher lo trasferisco in YouTube ed esce come un video. Quindi eh, per tutte e tutti voi che mi state seguendo adesso dal vivo, che sto trasmettendo dal vivo, non vi disperate se ogni tanto noterete che il mio canale non ha trasmissioni radio o ne ha poche perché significa che le ho dovute cancellare tutte per creare dello spazio. Se posso comunque prima le salvo come video che voi potrete ascoltare, vi manderò una placca di speaker, e sono delle tracce audio perché rimangono in YouTube. Quindi tutto il materiale che io cancello in speaker molte volte lo trasferisco in YouTube rare molto in SoundCloud perché eh, SoundCloud c'è solo due ore gratis. Poi che dire, ho fatto molti video dalle ultime volte che ho fatto un programma in Sprecher. Molti video e quindi vi sfido a guardarveli spero che siano di vostro interesse. Poi io nel cellulare non riesco a installare perché non è la versione di Android che ci vuole, nel tablet forse sì, però il tablet mi si scarica molto, c'è questo problema che si scarica subito, la versione di Spreaker Studio per Android. Però a parte gli effetti speciali dei rumori, io non, eh, non riesco a, a fare dei programmi musicali, per via dei diritti d'autore non vorrei che mi cancellassero il canale. E quindi che dire, io sempre faccio programmi radio come mi vengono a estro, così, perché non compro vestiti nella vestro. Allora ho fatto molti video in YouTube, eh, soprattutto cercando di commentare l'attualità, ma l'attualità purtroppo ci supera sempre e a volte è un qualche cosa che non ci piace. Mi rimangono 17 minuti, e eh, magari li uso, li uso tutti, tanto poi cancellerò qualche episodio vecchio. Comunque, in questo momento magari state viaggiando in auto, Magari avete finito di cenare da una o due ore, state guardando la tele, anzi no, probabilmente state nello smart TV ascoltando l'applicazione SoundCloud. Beh, ogni buon, ad ogni buon conto vi ringrazio di, state, di, stare ascoltandomi, proprio non ho organizzato il programma e si vede che prendo delle papere. Comunque vi, dice, vi dicevo, ad ogni buon conto vi ringrazio anche perché mi sto distraendo col computer da scrittorio, perché sto in Twitter. Allora con un cellulare piccolo come il mio non si può stare in Twitter ehm, ed anche in SoundCloud o in, in questo caso in Spreaker. Comunque vi ricordo, se volete contattarmi, che io adesso sto in Twitter che in Twitter mi trovate come Sant'Echan. Ho caricato delle foto in Twitter, ho caricato dei video che ho caricato in eh, YouTube e che hanno ritweetato in molti. E soprattutto sto anche guardando il mio account nel, eh, attraverso la web di Instagram. Se voi volrete, vorrete, volete, vorreste. Perdon. Se voi volete trovarmi o vorreste trovarmi in Instagram, basta cer che cerchiate Santen Chan, no?